好，欢迎来到我的频道，我是 Nina。今天呢，刚才我们一起参观了一下巴塞罗那小区的泳池设施哈。那介绍一下小区，如果你还不了解的话，这个小区呢位于尔湾的光谱中心附近，属于尔湾的黄金地带。它呢是满分学区，地税呢非常低，只有百分之一点二左右。物业费呢是二百多块钱每个月。它是一个铁门小区。那么它的最新的户型四号和五四号户型呢是几个月前刚刚开盘的。目前呢出到第三期，也是巴塞罗那小区的第十三期。那么第十三。 三期的这几栋房子位置都非常非常的好，而且呢，有一些地块非常大的。那么这些好位置、好地块的呢，是有一个等待名单优先选择的。那么我们说的第十三期的地块呢，就在我的身后。那它的正对面哈，就是呃 Los Olivos，就是洛斯奥利弗的社区公园。所以说，在二楼的主卧呢，是可以看到公园的景色的。可是呢，好位置、好地块的房子只有这么几栋，那它都要先可优先名单来哈。那如果没有机会。 会选到这一边呢，我们会挪到下一期第十四期，也就是第四期，那么是另一边。那么这一边呢，也有几栋非常非常好的，占地超级大的，目测有五六千尺的占地。那么四号和五号户型呢，五号户型的数呃数字比较少一些。那我现在正在看我手上它的小区地图哈，我也会放在屏幕上，那大家可以跟我一起看。现在第十三期出的呢是。 呃，八十七到九十四号，只有八十七和九十四呢是五号户型了。那可以想到，这两这两块地呢是会有很多很多人抢的。 那另外八十八到九十一呢，是四号户型的。虽然说它的户型小一些，可是这几栋呢，它的后面都是没有邻居的，它的隐私性是更加好的。那么八十八到九十呢，它是可以看到小区泳池的景色的；九十一到九十三是可以看到社区公园的，所以都是各有优势吧。那如果这一期没有抢到呢，接下来那几期呢，比如说八十三、八十四、七十九。 还有七十八这几块都是占地超级大且是把边儿的，也会有一些不同的景色。那怎么样去排队？排队的话只需要有您的 ID 加上呃贷款呃贷款预批和资金证明即可，不需要放任何的押金即可排队。那么排上队之后呢，就可以优先选房。每次有新的 release 呢，您都可以优先选择。所以如如果说有这样服务的话，可以联系 Mina，Mina 帮您排队拿房哦。好了，以上呢就是今天非常简短的视频，感谢收看，我们下期视频再见，拜拜。